producer didi ayimiridde atya essaawa eno sooka mpe ku sente z'okulya nze njala yannumidde okuva yestadi nze ndimuwaavu sirina kyakulya yagulirana abantu eyaguliranga abantu essaawa eno tokyalina nakyaguaaaw zikulemye okumpa kati ani anampa eh? bwenage wakolera teri asiima producer didi kati obeerawo otya bunaddala bube bituuka mu budde bwekyo okuba wano emisana tuba mu bangi ekiro webakoota wegeta byakweyiya weyiya nomo weneyiya nga wene maaso ekujatereza mpolampola wenafuna abantu asa jamukulagiza bakwanga walabikanga mazi agayisha naye waliwoobeera ogwamuno olwobudde bwekiro nebebika kikwatula muli ku nyanja enyanja tugimanyi nga ewava empewo ezisinga kitwambala jjamba <laughs> mbeera sinungi nga bwobiraba kwetetenkanya kampala nagibaviiramu n'ensiki eno eh, waliwo abantu tenkanya nebafunirawo okusula kubanga era watonya wakwetetenkanya kubipamba nebwe bityo ah, producer didi nze yakola stamina wedikenzo mundekenumbe wedikenzo um spapa wa white kenzo maimiso wako kwa finger patani mwako kwa finger mikono wagulu kwa finger mafaranga enrich ganid um dizinat rena na romansi kalibala ah, banji bantu banji nyo malo nasha hmm. yeah banji newe nenga ndi producer nkole nyimba nkola videos nkola photography uh, njigirizo okuyimba instrumental omukulu edikenzo kati mubomenye yomuku bayimbi abalina ssente osuubira oba olowooza singa omuyisaamu kasimu n'omumuli embeera gyoyitamu tasobola kubaako ngeri gyakuyambamu ah, oluusi oba ogezeseza katonda lwaki mugezesa omukubira essimu hmm. oba enamba egyotakyalina nedda twitiremu enkolaganaayo n'abayimbi bano bewakolera yali etya gyeko nti azze omu ဒီတစ်ပတ်ချက်ကလေကွန်ဆက်စိတ်ကြီးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲတော့ဆိုကတ်ယောမူဇစ်ကိုဂူဗူဒေကိုဆာဇေဝဒေအခုတော့ဂျာကွေးကိုဆက်ပြီးချစ်စတဲ့oinako ebintu byowainvestingamu ngaogyeko ekyokuproducinga musiki n'okubeera mukwano kwabayinga muyimbi kinamuyimbi so atumula batera okuyamba abantu ne bwataba muyindu kiki nti owejjaamu olukungu lw'okuba nti abaana bano bayise emikono gyo n'obayisaamu akasanyu mbakubira ne bagamba ki tujja kusenikira maneja wangi okubira maneja esimu yababira bisa okukosa owoina okubira maneja maneja yabajja ategeera obabyogera bituufu emyaka ti nkyali ndaba maneja bantukekowai maneja nkyali eh, nemyaka kati kiringa nga mwesatu edikenze yagamba maneja genda kuja nendo zemyaka wajiringaka nkyali nda maneja ne omulinda era program edikenzo nesaabagamba nkyali eh, eh, ndaba maneja bajja kutuka bajafayo balina program bali bisi ya abeera booking all the time kino gwe tokiraba mu ngeri ya kubuzaabuza na kwejjako bwejja kuba omuyimbi gwagamba bwatyo ngaomumanyi before management gyalimu essaawa zino kuba bonna booyogera tulaba nga bamaneja be bali nabo kati si be batandika nabo mu biseera bwebabakubira ennyimba mm-hmm. well <clears throat> unless nga otudde naye nakubuulira naye nga olina okurespectinga ekyakugamba